Я ухожу, а ты играй дальше. Проснулся? Я готовлю яичницу. Куда пойдем сегодня? передвинем сюда. Здесь поставим комод, а здесь кроватку. Кроватку? Кроватку. Thank you. Как же хорошо, что все это наконец закончилось. Я живая. Я женщина, которая живет с тобой в одной квартире. И я хочу нормальной жизни. Посмотри на все это. Я не хочу больше жить в этой помойке. Ты вообще ничего не делаешь. Ты не берешь на себя никакой ответственности. Э, оставь меня в покое, бери руки. Так, так, так, так, так. Где, где? Давай, давай. ты, где ты, родная, где ты? Так, так, так, так, ну где ты, давай, давай.